saya melihat daripada kacamata seorang pengamal hartanah. Jadi mungkin apa yang saya cakap tu tidak perfect. Always check dengan orang yang lebih lebih arif dengan perkara ini. Tapi saya ingin memberitahu apa yang saya faham supaya semua rakan niaga kat sini boleh relate kenapa OPR naik dan turun dan bagaimana adakah OPR naik dan menurun tu akan menyebabkan kita punya uh, jualan tu meningkat atau menurun. Ah ha, ini kita nak tengok eh. Okay, uh, apa tu OPR? OPR ialah overnight policy rate. Okay, OPR adalah overnight policy rate. Uh, policy rate ni adalah disetkan oleh siapa? Disetkan oleh bank negara. Ini adalah kadar pinjaman antara satu bank dengan bank yang lain. Contohnya bank ABC dengan bank DEF. Jadi ada ketikanya bila pinjaman tu, kita bila kita buat pinjaman, kita buat pinjaman pada semua bank tu lah. Jadi bank menggunakan dana ataupun duang daripada pinjaman tu datang daripada mana? mana Satu ialah datang daripada simpanan yang dibuat oleh penca- ah, apa tu ah, dia punya apa tu ah, depositor kan. Contohnya bila you jual you pergi buat simpanan ataupun you bayar duit uh, fixed deposit dan sebagainya. Jadi wang tu digunakan untuk melabur lah. Salah satunya pelaburan yang dibuat ialah hartanah katakan. Uh, untuk apa untuk pinjaman perumahan. Jadi bila uh, bila kalau sekiranya bank bank tu dia kekurangan dana apa yang dia buat dia pinjam dengan bank yang lain jadi berapakah kadarnya antara satu bank dengan bank yang lain ni uh, bank negara yang tentukan eh bank negara tentukan uh, berapa banyak berapa banyakkah kadar yang uh, untuk pinjaman tersebut jadi ni dia panggil OPR eh overnight uh, overnight policy rate eh overnight policy rate okey So tak kisah, tak kisah kalau tak tahu nama. Yang penting kita faham eh. So Okay, bila dia tak cukup duit, jadi dia pinjam antara satu sama lain. Jadi OPR ni basically dia gunakan ah OPR ni digunakan untuk menentukan, untuk membuatkan kita punya ekonomi ni uh, apa tu meningkat dalam keadaan sihat. Okay, eh? So contohnya kita bayangkan Katakan kalau kita aa, ah, kita pergi daripada Johor Baru pergi Kuala Lumpur, kan? Johor Baru pergi Kuala Lumpur, aa, ah, saya bayang kita bayangkan macam ni eh. Kita pergi Johor Baru kita ke Kuala Lumpur, kita naik kereta, kita tekan minyak kereta tu daripada highway tu kita tekan 200 je apa berlaku pada kereta tu. Kan? Satu ialah enjin boleh terbakar kan sebab panas kan. Enjin boleh panas. Nombor dua, keselamatan boleh berlaku you ada collision dan sebagainya jadi uh, ah, OPR ni dia macam kita tekan minyak uh, jadi katakan kalau sekiranya terlalu laju maka uh, apa tu dia beratkan sikit OPR ni jadi dia naikkan OPR ni jadi bila dia naikkan OPR tu kelajuan ekonomi uh, apa apa uh, kelajuan tu akan menurun uh, jadi bila bila uh, apa tu dia macam macam uh, macam tu uh, naik atas minyak ah, Maksudnya tidak tak tekan minyak lebih lah. Tapi kalau sekiranya uh, ekonomi itu uh, slow, kan jadi apa dia buat? Dia turunkan OPR. Eh? Dia turunkan OPR supaya uh, orang lebih banyak apa tu uh, boleh lagi lebih laju. Macam mana mekanisme tu berlaku? Uh, yang ini ditentukan oleh orang uh, bank negara uh, bank negara nasional kita akan go through eh, satu-satu eh. Jadi kalau sekiranya dia naikkan OPR, dia akan menyebabkan ekonomi itu kalau sekiranya terlalu laju menjadi perlahan, perlahan sikit. Kalau sekiranya ekonomi terlalu slow, maka dia akan turunkan OKR. Contohnya masa masa PKP iaitu kan ekonomi slow. Jadi apa dia buat APR dia turun-turun ber, ber, ber, berkali-kali kan sebab nak meningkatkan aa, ah, apa tu ekonomi disebabkan oleh apa yang berlaku masa aa, ah, masa aa, ah, apa tu masa Uh, masa PKP itulah eh sebabkan uh, uh, ekonomi tak bergerak semua orang duduk rumah and uh, tidak boleh uh, bisnes tak boleh jalan dengan lancar jadi kita mengalami kerugian kerajaan nak meningkatkan balik dia punya ekonomi dia turun dengan OPR eh bank selalu juga dia decide berapa banyak interest ah ha. daripada OPR tu yang asas OPR tu dia akan tambah lagi keuntungan dia ha, berapa yang dia decide nak untung Ha, jadi sebab tu bila kita pergi dekat iMoney example kita boleh nampak secara transparent berapakah keuntungan yang bank ambil eh nanti kita akan pergi sekejap lagi okay so apa berlaku kalau sekiranya interest rate rendah okay ini dia bergantung dia macam berkait-kait tau okay eh? bila ekon eh, kalau katakan OPR rendah bila OPR rendah jadi apa yang berlaku ialah orang mampu untuk nak beli rumah orang mampu untuk nak beli kereta. Orang orang akan beli eh uh, pernah dengar cerita macam eh sekarang uh, apa tu uh, interest tengah rendah, jom beli rumah. Kau sekarang waktu-waktu terbaik untuk beli rumah. Betul tak? Jadi orang berpusu-pusu beli rumah. Sama juga beli kereta. Jadi apa yang berlaku bila berlaku macam tu ialah bila uh, orang uh, orang uh, apa tu bila uh, rakyat uh, apa tu bertindak untuk membeli rumah banyak, maka apa yang berlaku ialah demand akan naik. Eh? Bila permintaan meningkat, maka supply. Kan? Bila permintaan meningkat, uh, supply akan mengikut juga. Sebab ujung-ujung ialah pemaju nakkan keuntungan. Pembuat kereta nak buat untung. Jadi bila kita ada tengok banyak demand, dia akan dia akan buat banyak dia akan buat banyak banyak apa tu lebih banyak uh, kereta lebih banyak rumah betul tak uh, jadi bila berlaku banyak supply sama juga ekonomi dia bukan berada dekat um, kereta uh, ataupun rumah tapi berada dekat bahan jadi bila ekor, uh, bila rumah permintaan naik harga rumah akan jadi naik juga sebab apa bahan-bahan akan naik sebab bila demand tinggi supply tak cukup jadi Uh, manufacturer dia dia tengok bila banyak demand dia akan tambahkan eh? ada dia punya pressure untuk menaikkan menaikkan harga jadi kecuali barang-barang yang telah kerajaan tetapkan contohnya macam gandum beras itu memang kerajaan tetapkan sebab apa kalau ada kenaikan pun kerajaan akan tanggung kerajaan akan subsidi ha, jadi sebab tu uh, uh, sebab tu uh, harga beras tak berubah uh, kan Ah, ataupun harga tepung tak berubah, harga gula tak berubah sebab kalau sekiranya ada penambahan atau penurunan, kerajaan akan bayar subsidi. Ingat, kerajaan bayar subsidi pun bukan bukan duit tu apa tu uh, dia cop-cop berata-rata dia datang daripada tax kan. Uh, jadi dia berkait eh kat situ kita kita tengok kemudian eh. Okey, jadi bila bila berlaku bila berlaku ni uh, bila berlaku uh, supply tinggi dan harga barang naik and uh, apa tu dan apa tu uh, orang akan bawa keluar uh, lagi satu orang bila orang nak belanja orang bawa keluar daripada duit daripada saving eh sebab dia nak dia, dia nak apa tu uh, uh, dapatkan income yang lebih tinggi lah daripada saving and then uh, dia akan keluarkan duit daripada bank dia pergi dekat higher interest return contohnya dekat uh, ah, fund dan sebagainya eh. contohnya uh, apa? Uh, macam public bank tu kan, mutual fund dan sebagainya uh, dan beli rumah dan sebagainya jadi ini akan menyebabkan kan menyebabkan lebih banyak demand orang lebih apa tu supplier uh, simen akan lebih banyak memerlukan wang jadi untuk untuk nak membina ataupun nak membuat hilang semen baru ataupun nak meningkatkan dia punya meningkatkan dia punya uh, productivity jadi dia akan buat overtime jadi dia punya cost pun akan bertambah bila overtime berlaku uh, union pun akan minta gaji lebih uh, nampak tak dia punya kait dia kalau dulunya dar, daripada apa tu uh, dulu uh, syarikat kilang cuma uh, mungkin 8 jam sekarang dia dah buat double shift and then lepas tu harga elektrik pun naik Perasan tak? Elektrik sebab dia kilang, dia bergantung kepada uh, dia bukan dia tak panggil kota, dia ada panggil apa rate kan. Uh, rate dia tu ber, ber, bila sama macam rumah kita, bila kita banyak guna maka dia akan lagi mahal. And then bila rate naik, uh, uh, penggunaan naik dan elektrik pun naik memerlukan uh, apa tu? memerlukan uh, coal sebab arang batu dekat uh, dekat elektrik dekat Malaysia ni lebih pakai arang batu kan lebih banyak import dan maka semua barang-barang ini yang berlaku tau eh apa berlaku ialah semua barang-barang jadi mahal semua barang-barang jadi mahal sebab apa bila pekerja punya gaji naik orang yang jual goti canai pun dia kena bayar gaji lebih dan dia kena bayar dia kena jual goti canai ni dengan lebih mahal ah ha, itu dipanggil inflasi kalau sekiranya tidak terkawal, maka ialah harga barang semua akan naik sangat apa kata mendadak, sangat mendadak menyebabkan aa, inflasi ini menyebabkan kita punya aa, duit kita, kuasa duit kita semakin mengurang, semakin mengurang. Kalau dulu seringgit kita boleh beli nasi lemak sekarang akan datang mungkin 70 sen tak boleh beli ya, apa satu ringgit dah tak boleh beli lagi dah kena beli singgit lima puluh sen betul tak ha, itu nama dia inflation Ha, jadi apa yang kerajaan kena pastikan ialah inflasi itu okey. Ha, inflasi itu uh, ha, ada tetapi dia tidak orang kata sampai tak boleh dikawal. Ah, ha, tahap mana yang sampai tak boleh dikawal tu bergantung kepada bank negara dan bergantung juga kepada politik. Ah, ha, <laughs> ha, ini kat sini yang kadang-kadang kita kena faham. Ha, saya minta maaf saya cakap ini kelas bukan kelas nak nak memburukkan mana-mana kerajaan ke apa sebab yang ini ialah memang apa-apa yang berlaku di mana-mana dunia pun eh di Amerika dan sebagainya pun sama juga eh bila sesuatu bila katakan bank negara perlu menaikkan katakan bulan satu sepatutnya dia naik lah apa berlaku kalau dia naik ialah bila dia naik ialah of course orang akan kemampuan orang untuk untuk nak bayar duit akan uh, apa tu kita cerita balik pasal naik Eh? So yang kurang dah faham eh. So bila ha- bila OPR mengurang menyebabkan inflasi tinggi, harga barang akan naik. Okey. So bila harga barang akan naik, kerajaan akan aa, ah, macam mana kerajaan nak tahu sama ada inflasi itu tinggi atau tidak? Ah, kerajaan dia ada 200 barangan asas yang dia monitor setiap penggal. Ada penggal dia eh. Setiap ada penggal dia dia, dia monitor setiap setiap kali eh. Bila dia monitor monitor monitor dia akan cakap okey sekarang inflasi naik. So naik, naik, naik. Maka bila inflation naik, apa dia buat? OPR dia akan naikkan. Bila OPR dinaikkan, ialah harga rumah orang dah kurang mampu untuk bayar bulan-bulan. Betul tak? Kalau dulu bayar 800 mampu beli rumah. Kan? 800 je bayar. Sekarang bila OPR naik, dia dah kena bayar 1000 Jadi orang tengok pun, oh tak apalah aku tak payah bayar dulu lah. Aku tak payah beli rumah dulu lah. Ha, jadi bila, tak, bila berlaku macam tu, demand akan menurun. Jadi bila demand akan menurun, penggunaan uh, uh, apa tu manpower pun menurun, penggunaan bahan pun menurun. Okey. Bila semua barang menurun, uh, bahan uh, di, uh, supply menurun, eh demand menurun, supply pun akan turun jadi kat situ uh, ekonomi akan uh, diperlahankan. Ha, eh? Kalau dulu kita naik kereta laju 200, kan boleh berlaku uh, langgar-langgar ke apa jadi untuk mengelakkan berlaku macam tu enjin panas dan berlanggar dengan berlanggar dengan inflasi yang teruk eh apa tu ataupun apa yang berlaku dekat Zimbabwe tu kan ha, sebab mata wang tu tak boleh dikawal bila duit dah tak mampu bila du, ah, apa bila circulation duit tu menjadi kurang contohnya kalau duit satu ringgit dah jadi 50 sen kerajaan nak tak nak kena terpaksa print duit baru Ha, itu berlaku kalau apa itu sebab tu yang berlaku kat Zimbabwe tu sampai dia ada mata wang sampai 1 bilion 100 bilion tu lah sebab dia punya duit dah langsung dah tak laku. So bila bila OPR menaik, OPR naik maka aa, ah, apa tu aa, ah, ekonomi akan jadi lembap sikit jadi kurang panas. Ha, jadi kat situ dia punya kadar dia dia akan naik turun, naik turun, naik turun. Faham tak? Dia tak boleh naik aja sampai satu ketika kalau dia sikit uh, sampai satu ketika bila dia jadi panas dia akan turun bubble meletup ha, sebab tu dia panggil ada perkataan bubble tu eh kalau siapa tengok cerita The Big Shot ha, 2008 masa mana Amerika dia nak kawal benda ni ekonomi ni jadi dia make sure that dia punya apa tu dia punya uh, rate dia rendah bila sampai ketika push meletup habis rumah yang dulunya 100 ribu 1 juta jadi 500 ribu Ha, jadi benda-benda macam tu kerajaan akan uh, bank negara akan buat. Eh. Jadi dia akan dia akan obviously dia akan uh, menentukanlah uh, adakah perlu menaik atau tidak. Tapi kemudian yang menentukannya saya rasa terlibat dengan politik juga. Eh. Uh, siapa yang tak kisahlah siapa pun yang memerintah dia akan menentukan sama ada rakyat dia mampu atau tidak. Ha, jadi ekonomi dan politik dia walaupun berpisah kadang-kadang dia kena duduk dekat dekat tengah-tengah eh untuk menentukan. Okey, so kita sambung balik eh. So bila kita naikkan OPR, ini akan slowkan ekonomi eh dan dan lepas tu uh, mata wang kita pun tidak akan menurun dengan cepat eh sebab inflasi boleh menyebabkan kalau kita kita naikkan harga uh, bila uh, bila kita apa tu turun OPR sangat-sangat dulu yang beli susu pakai berapa ringgit. Dulu saya ingat susu empat ringgit je. Sekarang dah jadi enam ringgit setengah. Betul tak? Ha, itu contohnya. Eh? Susu. Siapa beli susu? Susu susu yang fresh tu kan? Ha, sama. Kalau anak punya pampers. Ha, so <laughs> you, you guys tahu lah siapa yang ada empat lima orang anak. Ha, dia tahulah masa anak dia yang pertama berapa pampers. Kan? Sekarang pampers berapa? Ha. So bila increase harga meningkat ini yang dipanggil inflasi inflasi inflasi itu memang normal tapi kalau sekiranya terlalu teruk inflasi itu maka kita akan mengalami uh, apa tu uh, kemelesetan eh kemelesetan, kemelesetan duit kita akan uh, duit kita yang kita ada satu ringgit yang kita kerja tu kita kerja kita kerja satu ringgit tapi duit satu ringgit tu tidak cukup untuk nak membayar nilai nilai barangan yang ada kat luar itu inflation yang besar eh. Jadi, bila OPR naik, bank akan register interest rate lebih tinggi, maka nak nak nak buat pinjaman pun lebih tinggi. Eh? Jadi, kadar loan pun akan tinggi. Orang akan kurang bayar, uh, kurang buat loan, and then lepas tu jadi menyebabkan mengurangkan inflation turun. Jadi, kalau sekiranya orang naik, oh, uh, bank tak naikkan OPR, jangan happy dulu. <laughs> okay? Sebab mungkin mungkin orang kata kita rasa efek dia pada uh, pada pe- pembayaran duit rumah kita betul tak? Pembayaran duit kereta tak tak berubah eh, sebab duit ni memang duit kereta memang fix fix punya dah fix lah. Tapi kalau rumah dia apa tu dia variable maka mungkin disebabkan kita rasa kita bayar rumah tu uh, apa sikit tapi in actual fact kos yang terlibat bukan saja kos yang terlibat dekat benda-benda lain. Contohnya minyak, contohnya aa, ah, makanan, ubat-ubatan lebih mahal daripada penjimatan kita bayar bulan-bulan tu. Faham tak? Ha. Jadi bila inflation turun, maka banyak kalau inflation turun sangat turun sangat pun tak bagus sebab ekonomi kena menjana dengan sihat. Ha, itu selalu kita dengar kat radio ataupun dekat TV ekonomi perlu dijana dengan sihat. Ha, memang ada inflation, ada naik dan turun. OPR tu basically macam dia punya accelerator punya accelerator punya uh, punya pressure. Uh, kalau sekiranya terlaju sangat, eh, kendurkan ha, sikit. Uh, macam tu lah. Eh. So, kalau sekiranya kita tahu apa tu OPR, jadi kita boleh decide sama ada kita nak beli ataupun tidak. Nak invest ataupun tidak ada ketikanya lebih bagus kita simpan duit dekat dalam bank sebagai fixed deposit ataupun bank uh, uh, amanah saham nasional ataupun uh, uh, tabung haji dan ada ketika lebih bagus kita keluarkan duit tu kita masuk dekat uh, fund-fund lain yang mungkin memberi pulangan yang lebih tinggi. Uh, jadi kat situ saya bukan orangnya. Uh, you kena tanya orang yang ada uh, apa tu? ada kelayakan eh orang yang dah lulus dengan exam pasal financial dan sebagainya. So, sebab tu kita kena belajar pasal OPR ni and kita kena belajar kita tanya dengan orang yang arif. Jadi, next ialah kita tunjuk ini datang daripada negara. Kalau OPR naik, borrowing akan jadi lebih mahal, nak pinjam duit lebih mahal. Rate akan naik, orang akan spend less, ah, orang akan belanja lebih kurang. Reduce the excess demand maka price pressure pun akan kurang over time. Over time maksudnya lama-lama pressure price pressure akan menurun. Jadi maksudnya harga tak naik. Harga tetap naik. Eh tak ada ketikanya harga turun. Harga turun ni bila orang dah tak pakai lagi. Contohnya macam kamera Kodak. Hmm, siapa ada kamera Kodak? Ha, siapa ada kamera Kodak? Sekarang kalau dulu mungkin Ah, apa tu dulu beli satu kamera Kodak tu RM100 kalau tengok kat eBay pun masih lagi RM100 sebab orang dah tak nak dah kan ha, jadi memang harga dia tak naik lah eh? ha, ah, jadi contohnya macam ni ok so ini adalah kadar OPR semasa ha, daripada dulu masa 2009 masih kita tengah ha, tengah ekonomi bagus kan naik dan masa 2020 ketika kita kena 2019 sorry masa kita kena uh, uh, bila kita kena apa dia panggil? Uh, uh, BKF apa nama? Yang tak boleh keluar rumah tu dia turunkan, turunkan, turunkan, turunkan sampai ketika 2022 ekonomi bertambah apa tu ekonomi uh, dia nak dah, dah teruk dah dia nak naik-naik kan dia nak janakan dia naikkan okey so saya diberitahu awal tahun ni mungkin akan naik lagi dua kali. Bulan satu sepatutnya naik lagi sekali. Tapi uh, uh, kita diberitahu tidak akan kekal, akan kekal kan. Uh, jadi kita kena tanya menteri ekonomi kita lah. Eh? <laughs> Kenapa dikekalkan. Uh, walaupun urura bank dah cakap akan naik bulan satu. Itu semua bukan kita yang tentukan. Okay. So, uh, okay, sekarang kita tengok uh, rumah punya. Uh, okay kalau kita tengok sekarang ni uh, bila OPR naik apakah uh, prestasi apa, apakah yang berlaku dengan uh, dengan harga rumah so ini okay. so uh, uh, start daripada bulan Mac 2022 kan uh, OPR menaik kan so kita tengok kalau kita tengok daripada apa yang kita belajar dia akan harga rumah akan menurun kan jadi kita tengok kat sini uh, dia start daripada quarter tu 2022 dia turun okey eh masa masa ketika daripada 2017 dia menaik mendadak kita tengok 2019 eh masa ketika uh, ni masa PKP ni dia mendata dia tak menaik lagi kan? kalau kita saya kalau saya boleh draw kalau saya boleh draw sini ke sini dia menaik kan sampai mana ha, sampai sini dia menaik betul tak? Lepas tu kat sini ke sini dia menurun. Eh bukan menurun, dia maksudnya dia punya rate dia tak tinggi sangat. Betul tak? So sekarang ni daripada 2021 ha, ah, dia menaik balik. Kan? Ha, tapi bila dia OPR di, dinaikkan maka dia menurun. Ha, jangan jangan mengeluh sebab apa benda ni dia benda ni dia apa tu orang, orang kata is uh, normal eh kalau sekiranya kerajaan tidak tak do something about it macam saya kata inflasi menaik maka harga rumah akan melambung tinggi jadi orang pun tak mampu nak beli sebab tu kita tengok ah macam saya punya start time dulu beli harga rumah 120,000 200,000 harga rumah kos rendah 30,000 sekarang mana dapat lagi kan. Ha, sekarang harga rumah kos rendah pun up, up to 300,000 dekat KL. Dulu saya ingat makcik saya beli 30,000. Kan? 30,000 harga biji, biji rumah. Ni rumah dekat Bandar Penawar ni start 30,000. Sekarang harga dia dah 400,000 pun ada. Ada orang nak jual sampai 1.5 juta. Kepala otak yang <laughs> cakap kan. <laughs> Gila babi je mahal. Oh, ha, macam tu lah kan. Ha, so, uh, benda akan tetap akan naik tapi uh, jadi sebab tu penting bagi kita untuk nak menentukan line apa yang kita nak buat kat mana satu yang boleh bagi you income yang selari dengan kenaikan harga rumah sebab dengan saya agent hartanah betul lah ha, sebab tu kita berada dekat line yang betul betul tak sebab memang dia akan naik dan turun memang kena dengan kita tak payah nak tunggu lagi eh kita buat hartanah confirm kita akan duit gaji kita akan naik. Betul tak? Tak payah nak jack bos, Tak perlu cakap kan. Cakap dengan saya Encik Rashid, Encik Rashid saya punya boleh tak naik. Uh, tak You you maintain je buat insyaAllah. Okay? So soalan yang kedua, adakah perlu orang untuk tak nak beli rumah kalau sekiranya OPM naik? Ha, itu yang uh, yang kita perlu perhatikan. So uh, ini cara dia ialah macam ni. Kalau sekiranya kos untuk memiliki rumah tersebut dengan OPR yang tinggi kan sekiranya kos memiliki rumah tersebut dengan OPR yang tinggi akan lebih lebih lebih tinggi daripada kenaikan harga rumah maka tak payah beli rumah. So contohnya kita tengok kat sini eh. Ini dalam keadaan OPR yang turun OPR turun tapi harga rumah tetap naik. Nampak tak? Nampak tak? Ha? So, bila ha- OPR menaik, harga rumah pun naik. Dengan arti kata lain, uh, kenaikan harga rumah always lebih tinggi daripada kos OPR naik turun. Jadi cakap dengan owner macam tu. Kata dengan dia, Encik, okay, mari kita check lah. Eh. So, saya tak buat lagi kat sini. So, kita cakap, So, kita ambil contoh ni eh. Katakan RM500,000, empat. Sekarang harga dia berapa? Sebelum ni berapa? point, 2.3 kan? 2.4 katakan eh. Period 35 tahun. Kita calculate. So, dia punya yeah, interest dia ialah 215 eh. Itu interest dia, okay? 215. So, kalau dia naik katakanlah 2.7 215 tadi kan 251 so maksudnya dia punya kenaikan berapa banyak kan orang selalu kata oh, Malaysia harga rumah mahal mahal mahal betul tak ha, so average growth dia ialah 4.7% nampak tak ini average dia 4.7% kita masukkan kat sini 4.7% calculate. Jadi 2.5 juta dalam masa 35 tahun tapi dia rugi interest berapa persen? 50,000 je. Nampak tak Anis? Mira? Juliana? Aida? Nampak tak? Masuk dengan kata lain, walaupun OPR naik dan turun, kalau sekiranya dia bertindak awal, kalau dia nak tunggu 35 tahun baru nak ya, pulih, Kan 35 tahun dia rugi Baik dia beli sekarang Sebab bila dia beli sekarang Harga rumah tu akan jadi 2.5 juta 35 tahun sekarang Tapi dia punya kerugian dia cuma Kerugiannya bergantung kalau kita tengok sini Kerugian dia cuma 50 ribu